Aujourd'hui, ça va être une nouvelle vidéo sur les espèces de Runeterra, et plus précisément, les morts vivants. Les morts vivants sont des êtres composés d'âmes, provenant d'une ou de plusieurs espèces mortelles. Dans certains cas, ils sont liés au monde physique par le biais d'un support physique ou magique, tel qu'un corps ou encore une armure. À l'heure actuelle, on distingue deux types de morts vivants. La première espèce correspond aux revenants, des âmes qui ont été liées à un objet dans le monde physique. Ce dernier peut être de diverses formes, une armure ou encore leur ancien corps maintenu par la magie. Il est possible de ramener les êtres à la vie, par le biais de la nécromancie ou encore de la magie du sang, technique énormément utilisée par Noxus, et ce, essentiellement par la rose noire en tant qu'arme le premier cas connu de la naissance d'un mort-vivant est le seigneur de guerre San Huzal. Lorsque ce dernier mourut, il se retrouva dans le royaume spirituel. y attendit le jour où il pourrait revenir dans le royaume physique. Et ce jour arriva lorsqu'un groupe de sorciers le ramena à la vie. Il était dépourvu de chair et d'os, et il les incita à le rendre plus fort que n'importe quel mortel, en liant sa forme spirituelle à des plaques de métal forgées à l'image de son ancienne armure. C'est ainsi qu'il devint mort de Kaiser. Cependant, après un long règne, il fut trahi par l'un de ses proches. L'équipe montée par ce dernier réussit à séparer l'âme de Mordekaiser de son armure. Puis elle scella la coquille de fer vide dans un endroit secret. Mordegaiser fut ainsi chassé du monde physique, mais cela faisait partie de son plan. Il pouvait ainsi former son armée et son empire du royaume spirituel. Après la trahison de son ami et conseiller Xerath, Adir échoua le rituel de l'ascension. Il n'exista plus. Des milliers d'années après sa mort, son sang s'était répandu sur les ruines du temple. Dû à son indomptable volonté, il renaquit. Toutefois, il était incomplet, seulement poussière. Suite à cette renaissance, il croisa Sivir. Alors que cette dernière était en train de périr, il la sauva en l'amenant à l'oasis de l'aurore, oasis permettant de guérir les blessures même mortelles. Cet acte désintéressé permit à Azir de finaliser son ascension, et il devint transfiguré. Après avoir tué le roi de Demacia, Jarvan Ier, lors de la première guerre opposant Demacia à Noxus, Sion périt. Des années après, alors que la domination de Noxus faiblissait suite à la mort de Sion, et alors que Boram Darkwill était prêt à tout afin que Noxus retrouve sa gloire, la rose noire, équipée de la connaissance de la magie du sang, apprise sous le règne de Kaiser, Réanimation. Mort depuis longtemps. Devenu incontrôlable et affamé de sang, les victoires de Sion devinrent encore plus coûteuses. Il se lançait tel un bélier contre les ennemis de Noxus, détruisant tout sur son passage, tuant aussi bien ses ennemis que ses alliés. Ils durent lutter afin d'enchaîner Sion et afin de le ramener au bastion immortel. Toutefois, sans massacre, la magie du sang engloutit l'esprit de Sion dans une rage dévorante. Quand sa tombe fut rouverte, ce n'était plus sous le règne de Darkwill, mais sous celui de Swain. Néanmoins, si on s'en moquait, tout ce qu'il voulait, c'était se battre, et à chaque fois qu'on ouvrait son tombeau, celui-ci pouvait exercer sa violence. Les pêcheurs qui se noyaient dans les mers proches des îles du serpent revenaient parfois à la vie. C'est le sort qui fut réservé à Nautilus et à Pike, tous deux noyés en mer après la trahison de leurs capitaines respectifs. Nautilus fut engagé par un capitaine étranger et il entra dans les eaux profondes à la recherche d'un trésor convoité par celui-ci. Mais Nautilus réalisa que ce n'était pas qu'un simple trésor que le capitaine souhaitait, mais un pouvoir surnaturel alors qu'il coulait sous le poids de sa combinaison, et que l'encre à laquelle il tenta de s'attacher se détacha, seul son souffle résonnait dans la combinaison de fer. La peur de Nautilus grimpa, et alors qu'il se réveillait au fond de l'océan, il était devenu quelque chose de différent. Sa combinaison métallique était devenue une coquille transparente autour de lui, dissimulant le lien que la puissance avait établi avec son esprit piégé dans les profondeurs, il ne se souvenait que d'une chose, la promesse brisée du capitaine. Et ainsi, Nautilus fit le serment que tous payeraient. Quant à lui, Pike se mettait au travail à l'intérieur d'un squat lorsqu'une vibration profonde commença à se faire sentir dans le gosier de la créature. Des bulles bouillonnantes brisèrent la surface de l'océan, et le navire amarré se fit pousser. Le capitaine, perdant son sang-froid, coupa la ligne de vie de Pike. Et la dernière chose que le harponneur vit fut le regard d'horreur de ses compagnons d'équipage. Puis les mâchoires de la bête se refermèrent sur Pike. Mais ce n'était pas la fin pour ce dernier. Dans les profondeurs de l'océan, alors qu'il était toujours piégé dans la bouche du squalacante. Une faim de vengeance s'empara de Pike. Il comptait bien remplir les profondeurs avec les cadavres de ceux qui lui avaient fait du tort. Isolde, l'épouse de Viego, fut assassinée, et ce dernier devint prêt à tout pour la ramener à la vie. Il entendit parler du secret des îles bénies, un antidote, et c'est ainsi qu'il amena son royaume à sa perte. Les habitants des îles Bénies avaient une vision négative de la nécromancie et ils refusaient de faire revenir les morts. Pour eux, la mort est définitive et la trompée revient à briser l'ordre naturel du monde. Viego détruisa tout sur son passage afin d'acquérir le secret des îles. Et cet antidote fonctionna à courte durée. Isolde se retourna contre Viego et le tua. La ruine se répandit dans le cœur de Viego et dans son royaume. Les îles bénies, quant à elles, furent détruites par Viego, le roi de la ruine, et par sa brume noire. Les spectres sont le deuxième type de morts vivants, et ils sont liés à la brume noire. Ils sont les morts vivants dominants des îles obscures. Les plus faibles d'entre eux sont dans l'incapacité de quitter ces îles par eux-mêmes. Le seul moment où ils peuvent le faire est lors de la nuit de l'horreur, nuit durant laquelle la brume s'approche de Bilgewater. Les spectres sont des esprits tordus, étant des vestiges de leur ancienne personne, qui furent arrachés de leur corps, vivant par la brume noire. Plus le sentiment d'identité d'un spectre est présent, plus ce dernier sera puissant. Il pourra ainsi prendre une forme corporelle après sa mort, et retrouver une partie ou l'intégralité de sa personnalité et de ses désirs. Ils sont devenus des esprits vengeurs, traque traquent les faibles pour toute l'éternité. Les spectres inférieurs, quant à eux, deviennent un amalgame d'âmes sans forme et oublient petit à petit qui ils étaient de leurs vivant. Certains spectres sont faciles à lier ou à détruire. Toutefois, les plus puissants des îles ont prouvé qu'ils étaient essentiellement immortels. Tout mortel qui pose le pied sur les îles obscures attire les esprits des déchus le seul réel moyen d'éliminer les esprits les plus puissants et de détruire la source de leur pouvoir, le roi de la ruine et sa brume noire. La ruine a brisé la frontière entre le royaume physique et le royaume spirituel aux îles obscures. Ne pouvant plus aller dans le royaume spirituel, ces âmes ont nulle part où aller. À l'heure actuelle, les champions spectres connus sont Ekarim, Kalista, Cartus, Sénat, Trèche et Viego. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à m'aider à gagner de la visibilité en vous abonnant ou encore en partageant, commentant, aimant la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.